ngiye kukurangira umuti ngiye kukurangira ikintu uzakoresha uba witinya umva gusambana n'ibibi ntimugasambane ariko niba uzi ko wabikoze ukaba witinya ureba ubona gukora mariyaje uvuga umugabo wanjye ko ntigeze muha ubu ubundi bizagenda bite ese nasanga ntari veje bizagenda gute wa mukobwa we ngiye kukurangira ikintu uzakoresha kizatuma uba viyaraje yes reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza wowe aho uherereye hose ah, ku mugabane wa aziya afurika amerika ndetse n'uburayi turagusuhuje kandi twifurije ibihe byiza niba wumva utamerewe neza ihangane ejo n'ejo bundi nawe ibintu bizaba bimeze neza burya abanyarwanda nibo bavuga ngo ah, iminsi irasa ariko ntihwana kandi ntabwo burya hahora ari ku cyumweru murabona nk'ibisanzwe rero kuri kamera turi kumwe ah, n'umumama mumenyereye kuri yero tivi mama joyce turakwakiriye kuri yero tivi murakoze cyane mm. uyu munsi wavuze ati ntago ndi umwanzi w'abantu kuri yero tivi ndetse n'abantu bose bashaka kuba abanyamuryango ba yero tivi niyo mpamvu uno munsi wavuze ati hari ibyo nshaka kuba nabigisha ku bakobwa uno munsi noneho turaza kwiza kwibanda ku bakobwa cyane umwanya ni uwawe rero karibu yego murakoze usanzwe amazina n'asanzwe ni nyiramana solange umugabo ni umwe abana ni babiri yego nk'ibisanzwe rero nari ngarutse kuri yero tivi nje kongera kubaganiriza byashize twaganira ibintu byinshi byinshi byinshi nzi ko abantu benshi byagiye bibagirira umumaro rero ntago nakomeza kwikunda njyenyine cyangwa gukunda abadamu abagabo n'abakobwa mbakunda igice ariko <laughs> noneho ubu ngubu nje kubakunda byimbitse wa mukobwa we nje kukuvugaho kuko hari ibintu byinshi cyane wagiye ushidikanyaho mukobwa uteze amatwi ya rtv uzareba kino kiganiro ngiye kukurangira umuti ngiye kukurangira ikintu uzakoresha uba witinya umva gusambana ni bibi ntimugasambane ariko niba uzi ko wabikoze ukaba witinya ureba ubona gukora mariage uvuga ati umugabo wanjye ko ntigeze muha ubu ubundi bizagenda bite ese nasanga ntari veje bizagenda gute wa mukobwa we ngiye kukurangira ikintu uzakoresha kizatuma uba viyaraje igihe cya mariage yawe bishobora kuba byaragucanze hari ukuntu bijya bigenda ku bakobwa ugasanga umusore abasore baragushukashutse ugeze gutyo utwaye inda kubera ko kwihangana gukeya ntashoboye kuba wayibyara ukayikuramo ibyo bintu ni bibi ntimukabikore ahubwo ah, ugasanga ukomeje nyine kwitinya kuvuga ngo ntabwo nkugenga ubuse koko ngo nzashaka gute nzashaka gute narakuyemo inda se nzashaka gute mbona narakoze imibonano umugabo wanjye azanseka azasanga ntari oya nje kugira ngo icyo kintu tugikemure tugikureho hari ibintu rero byinshi cyane abantu bajya baranga mu bantu bakurikira aba yutubazi murareba ugasanga ukumva ngo bandangiye ngo umuti runaka ngo bandangire umuti izi poroduwi hariho abantu banga kuzikoresha kandi akenshi zirakora ngewe nje kukurangira igiti igiti cy'indimu mukobwa ibi bintu biriseriye ibi bintu biriseriye wowe uricara ukavuga ye ibi bintu sinabikora ese ubundi wabigerageje ukareba biremera cyangwa ntibyemera bigerageza nibitemera uzahamagare uwabikubwiye uwabikurangiye mubaze ngo ibi bintu kutabikora ko bidakora ni uko wabikoze nabi ni uko utabikoze neza nk'uko umuntu aba yabikubwiye igiti cy'indimu kirakora bayidawe ibibabi fata ibibabi by'indimu wowe ubikoresha uko umuntu aba yabikubwiye uzarebe uzajya ku mugabo wawe <laughs> umva avuga ati basi ubu uyu ubundi abakobwa nk'aba baracyabaho hmm? abakobwa bazima baracyabaho yego umva wowe bigerageze bikore urebe kandi ujye ubikora neza ukuntu umuntu yabikurangiye niba umuntu avuze ku giti runaka gikoreshe neza kuko poroduwi zitandukanye zica mu mashini nazo zirahari nise ko nakubwiye ngo genda ucishe muri mashini ucishe mu ruganda ngewe nkurangiye igiti cy'indimu genda urebe ahantu hari igiti cy'indimu ntufate ironji oya ntufate ironji ni igiti cy'indimu numara kukigeraho ufate biriya bibabi by'indimu numara gufata biriya bibabi by'indimu uze ugende ucanire amazi yawe wa mukobwa wa mukobwa we mwebwe mwigize abapingayi kuki mupinga ibintu bitaraba ibyo bintu ndi shuwa yabyo kuko ngenda naranabigerageje hmm. narabigerageje ibi birakora birakora kuko ah, hari igihe umuntu aza akakubwira ikintu atanakikoze we ngo amenye ko gikora koko birakora genda ufate ibibabi by'indimu numara kubifata wowe ugenda ucanira amazi yawe numara kuyacanira bya bibabi wabishyizemo ugende wicare muri ya mazi ibindi bikurikiyeho mbere y'uko ubikora uzampamagare nkubwire ubundi buryo kugira ngo bizagende neza uko ubyifuza uzagere ku mugabo wawe umeze neza umugabo azikorera inzoga ashyire ababyeyi bavuga ati kabisa mwareze neza ibibabi by'indimu birakora wa mukobwa ibibabi by'indimu birakora ibintu nkubwira ngewe ndabizi neza birakora bikoreshe bikoreshe urebe ko umva birakora ndetse cyane uririrwa ufite ikibazo cy'uburyo umugabo wazanseka umugabo azanseka aguseka ariko aguseka iki kubu ngubu twaje kugira ngo tubasubize ibibazo bimwe mu byo mwibaza koresha iki ibibabi by'indimu birakora ndetse cyane wowe bifate utotoro tubabi neza ukoreshwa amazi uyicaramo ntabwo amazi uyahagarara cyangwa ugenda ufata indobo umwuka ukuzamukiremo wicare hejuru y'indobo washyizemo ya mazi ashyushye hoya urafata ugashyira mu ibase ya mazi ashyushye wamara gushyira mu ibase amazi akareka akaba akazuyaze yamara kuba akazuyaze noneho ukajya wakicara uko wicayemo agishyushye cyane yagutwika wahashya kandi hari ahantu eh, hubahwe hari ahantu hacu hagomba kubahwa numara kwicara muri ya mazi y'akazu yazi ufate isa wenda wenda ufate telefone yawe wigire muri fone ucate n'inshuti ufate wenda iminota myinshi iminota mirongo ine iminota mirongo ine washaka wamaramo isaha y'amazi niba akiri akazu yaze wayimara isaha ubundi uzabikora umunsi umwe ku wundi munsi uzambwira uzamamagara umbwire nge tuzi ko bya bintu bikora birakora birakora mba bafite rero ibintu byinshi utubanga twinshi wa mukobwa we aho kujya ujya ukomeza ushidikanye kubera ko wahaye abahungu benshi wakundanye na kamanzi arumva ukundana na burino arumva ukundana na nde abo bose ba bosco barumva barumva barumva ntabwo akunga ko ari akarima k'igikoni mubyumve neza wa mukobwa wahuri ntabwo akunga ko ari akarima k'igikoni ka buri muntu wese uhereza ngo ngo kanumve kanumve kuki umuhungu wese mukundanye umuhase ariko noneho naje kugira ngo ibi byose wibazaga bikurwe mu nzira niba bose waragiye ubaha noneho garukiraho koresha icyo giti nkurangiye koresha ibibabi numara kubikoresha neza uzirebera nyuma yaho wa mukobwa wowe uzamumagara umbwira ati mama wagize neza uzampamagare ntuzatinye kumpamagara wagize neza uzambona kuri izi nimero zikurikira zeru karindwi iminani ibiri mirongo cyenda karindwi kane karindwi rimwe zeru karindwi iminani ibiri mirongo cyenda karindwi kane karindwi rimwe wowe uzakoreshe ibyo bibabi neza mu mazi y'akazu yazi mu ibasi isa neza amazi wayatetse yabanje kubira kugira ngo havemo n'imyanda yose ubundi ibyo bintu kandi wumva birakora ibi nkubwira ni ukuri njye narabigerageje noneho ngewe ikibazo njye nabyigeragerejeho birakora uva ibintu mbabwira ni ukuri birakora kandi bya nyabyo witinya rero kandi wipinga ibyo umuntu aba yakubwiye kuko umwanya umuntu aba yafashe wo kuza kukurangira ibintu uzakora ahari ushobora gutekereza ngo ni bizinesi umuntu aba arimo hano hanze hari abakobwa bafite ikibazo icyo kibazo gikomeye kuko nanarebye nsanga umukobwa uri hanze aha buri wese aribaza icyo kintu ese nzashaka gute nzashaka gute si koko umugabo kandi abagabo abasore bari hanze aha ngaha nabo baricara bakavuga ngo nta mukobwa w'isugi ukibaho none se mwabakobwa ngo ubundi mushaka kugira ngo dukomeze tumere gutyo bakomeze abahungu bari hanze aha bumve ko nta sugi ibaho nicyo kintu mwumva mushaka no twiheshe agaciro abahungu bamaze kwishyiramo ko nta sugi ibaho gute wakomeza kumva ko wakomeza kujya muri icyo cyiciro noneho bigarukira aha dukora akazi kora akazi bikore nk'akazi yeee wikumva ngo ngwingura mudamu ngo uba uri hariya ngo kungo kuri iyo tivi ngo ni bizinesi ze gute se gute wumva ko ari bizinesi zanjye kuki mba naje se hano kugira ngo ngewe nkurangire ikintu cyakugirira umumaro ikintu kitatuma usenya urugo ikintu cyatuma kitatuma ujya mu rugo rwawe mugabo wawe mwamara kwinjira mu cyumba mariyaje irangiye kwa kundi muba bari kuvuga ngo reka mfundure agaseke asanga abandi baragapfunduye be abandi bose nagiye mvuga asanga abantu bitwa ayo mazina ebana mwubawe mwumure ntabwo ari nkebwe yari urugero natangaga ikindi wa mukobwa we gabanya rekeraho rekeraho gukomeza ugenda uhereza uriya ngo yumve noneho igitangaje iyo mugiye gukora mariage murebe wa wundi wari egisi wa wundi mwakundanaga kera ukagenda ukajya kumusezera akabanza kumva ntiwibwire ko uwo munsi ni umuha uzabikora ngo byemere woya wowe bifatira igihe wifatira igihe kuvuga ngo ugiye gusezera ngo nimara gusezera ngo sheri ngo ngo nzagera ngo nyine ngo nicare ngo muri y'amazi ngo y'akazu yazi ngo nibwo ngo ngubone ngo ngere kumugabanya diverije nuramuka ubikoze bizagutamaza bifatire wowe iminsi bifatira iminsi ubitegure ugende ukoreshe icyo cyatsi nakubwiye ugere ku giti cy'indimu ukuraho twa tubabi ubikore nk'uko mbikubwiye ariko mbere yo kubikora uzabanze umpamagare ngo usobanure neza utazabyica ugasanga utangiye kuvuga ngo byari bintu ngo ko bidakora ko bidakora gute bidakora kandi njye mba nagusobanurire kandi njyewe ibintu mba nakubwiye ndi mba ndi seriye yabyo kandi mba nzi ko bikora birakora birakora ngenda bizi neza ko bikora murakoze rero nakagaruka mbafite byinshi byinshi kandi byiza bibagirira bizagenda bibagirira umumaro wowe ukurikirana rero tivi uzajya ugenda uyikurikirana inshuro nyinshi inshuro nyinshi inshuro nyinshi uko uyikurikira unabakandira sabusikarayibe yego murakoze cyane kandi ndabakunda ndabakunda bayi